Oh, die Beine. Ich, ich muss mir selber anschauen zuerst. Sick. Ja, ich kann mir anschauen. Ich schaue es mir wieder an. Jetzt ist an. Boah. Bereit man. Jetzt geht's ab. Ich fahre nach. wäre noch weiter oben. Trotzdem sick. <laughs> Jen, alles gut? Perfekt. sorry. <laughs> sorry, bro. Aufpassen, hallo Jan. Ja. Das ist ganz schnell mit dem Ja? Ganz schnell von dem Ziel. Nein, das ist Schnell, falls das Ding ausgeht. Stabilisierung? Ja. Deaktiviert. Deaktiviert wegen Kälte. Das ist naja. Egal. Es wird nicht zu ruckeln, Beratung brauchst du das. Oh ja, Mann, das ist, das ist naja. Egal, besser nicht. Oh mein Gott. Das ist schon so nah. Oh, das wird jetzt arg.